para evitar la extinción de nuestra especie y garantizar una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, en septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron un acuerdo, Agenda 2030, que aborda los objetivos de desarrollo sostenible. En nuestro canal podrás encontrar más información distribuida en distintas playlists sobre distintos objetivos y con contenidos en inglés y castellano.